Yeah. යන මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් මාත් සමග පැමිණි අපේ ආදේශ සභාවේ අපේ සහෝදර මන්ත්‍රීතුමා සාරාමාත් මන්ත්‍රීතුමනි එවැගේම අපේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ මේ කටයුත්ත අර්ථින්ම බාරගෙන කටයුතු කරන අපේ සංවර්ධනකාරී කොළරත් මහත්මාණෙනි ඒ වගේම සිප්සර අධ්‍යාපන ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකතුමිය අතපත් වූ වගේම අපේ හිමියත් සමග මේ කටයුත්ත සඳහා සහභාගී වූ අපේ නිසාම්දී ප්‍රියදාසිනේ ගුරු මහත්මිය එතුමී ඉතාම හොඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් මට ඉදිරිපත් කළා. ඒ නිසා එතුමිය ඇතුළු අපේ මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්න දැඩි උනන්දුවෙන් කටයුතු කළ අපේ සුජාතා ගුරු මහත්මිය සහ එතුමියගේ සහාය උරුමය ඇතුළු මේ අවස්ථාවට සහභාගී වූ සියලුම පෙරපාසල් ගුරුවරයන්ගෙන් අවසරයි. මම ඊටාම සතුටුන අවදිනේදී මෙවැනි වැඩසටහනකට දායකත්වය ලබා දෙන්නට හැකියීම ගැන මොකද අපි මම දකින දර්ශනය තමයි අපි පාලම්බෝක්කු පාරවල් හදනවා වගේම අපි මේ ළමයින් වෙනුවෙන් ළමා අධ්‍යාපනය ඒ වගේම සංස්කෘතික වැඩසටහන් ඒ වගේ දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය මෙන්න මේවත් එක්ක සමබරව ගියොත් තමයි රටක් දියුණු වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් භෞතික වශයෙන් කොච්චර සංවර්ධනය වුණත් වැඩක් නැහැ. ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ಗುಣධර්ම දැනුම දියුණුව තමයි රටක් දියුණු වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හොඳම ආරම්භ කරන්න පුළුවන් ස්ථානය තමයි පෙරපාසල්. ඒ නිසා පෙරපාසල් ගුරුවරයන්ට හොඳ දැනුමක් තියෙන්න ඕන. හොඳ දැනුමක් තිබුණොත් තමයි හොඳ දරුවන් බිහි කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතනවා අද උඩා දරුවන් තමන්ගේ දෙමාපියන්ටවත් තවටද නැති වුණාට මේ පෙරපාසල් දින්නියට පුදුමාකාර ආදරයක් ඒ වගේම දෙංගතුකමක් විතරක් නෙවෙයි ඇය විසින් දෙන ඕනෑම අවවාදයක් පිළිගන්න කැමති. දෙමාපියන් කියන දේ අහන්න අකමැති කියන එක නෙවෙයි. අපර පෙරපාසලේ සුරෙන් තමයි හොඳ දරුවෙක් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ කොට්ටාසය තුළ දරුවා කාගේද කියන එක නෙවෙයි කාගේ වුවද දරුවෙක් කියන සංකල්පයටදී අපි මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා අද දින දෙකක් පුරාට මේ වැඩසටහන පැවැත්තුණා. දැන් මම අවබෝධ කරගත්ත එක දෙයක් තමයි තව නිර්මාණ ටිකක් වැඩිපුර ඉල්ලනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන තමයි දින දෙකක වගේ තවත් අපි පාඨමාලාවක් දාමු. ඒක තව මාස දෙක තුනකට පස්සේ මොකද ඔක්කොම එකවර දීපුවාම අමතක වෙන්නත් පුළුවන් නේද? දැන් මේවා ක්‍රියාත්මක කරගෙන දැන් ඉදිරි උත්සව කාලය එන්නේ අවුරුදු උත්සව වෙනවා අනුරුත් මේවා වෙනවා. ඒ නිසා දරුවන්ට මේ මේවා කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්න කියන්න කරන්න කරන්න තමයි ඒකේ ගුරුවරයන්ට අධ්‍යක්ීම ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා මම බලාපොරොත්තු වුණා තාම මාස කීපයක් ඇතුළත තව පාඨමාලා දෙකක් කරන්න. ඒ වගේම මම අර ඊයේ කිව්වා මේ දෙමළ භාෂාව සම්බන්ධයෙන් දැනට රාජ්‍ය සේවකයන්ට පමණක් ලබා දෙන ඒ දිනසියේ පුහුණු වැඩසටහන පැය 100 පැය 100ක් නේ පැය 100ක පුහුණු පාඨමාලාවක් මේ අපේ කොට්ටාසේ ගුරුවරියන්ට ලබා දෙන්නට අපි ඉදිරියේදී කටයුතු කරන ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් අපි ඒ වැඩ කටයුත්ත ක්‍රියාත්මක කරනවා ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී මම දැන් පොඩ්ඩක් මේ ගුරුවරියන් ගැන පොඩි අවබෝධයක් තියෙනවා මම හිතන හතර පහ දෙනෙක් තමයි අද සහභාගී වෙලා නැත්තේ අනිත් සියලු දෙනාම සහභාගී වෙලා තිබුණා. මම හිතනවා ඒ කට්ටියත් ආවනම් ගොඩාක් මේකෙන් මොනවාරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න තිබුණා. නමුත් විවිධ හේතු නිසා සමහරට වෙනත් රාජකාරී කටයුතු නිසාද සහභාගී වෙන්නට අරගෙන වෙන්නේ කොහොම නමුත් ඒ අයටත් ආවෙන දුරට කමන්නේ මේ ඇවිල්ලා වුණ ලැබුව අයට පුළුවන් ඒ අයට කොහොමද ඒක කරන්න මේ දැනුම කියන එක හංගනින්න එපා බෙදා හදාගෙන කටයුතු කරන්න. මොකද අපි මේ පල්ලෙපොළ කොට්ටාසය තුළ එකම මට්ටමට අධ්‍යාපනය ගේන්න ඕනේ. පෙර පාසල් විතරක් නෙවෙයි අපි ශිෂ්‍යත්ව ගත්තත් මේ ජනප්‍රිය කියන පාසලේ සිසුවාට වගේම ගමේ තියෙන ඉතාලම කුඩා පාසලේ දරුවගේ අධ්‍යාපනයත් එක මට්ටමකට ගේන්න ඕනේ. එහෙම තමයි හොඳ ප්‍රශස්ත අධ්‍යාපනයක් ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි විශේෂ උනන්දුවක් තියෙනවා අපේ කොට්ටාසේ අධ්‍යක්ෂකතුමත් එක්කත් අපි කතා කරලා අපි ලබන සතියේ අපේ කොට්ටාසේ විභාගපතිවරු අපි සාකච්ඡා කරලා අපේ කොට්ටාසය අධ්‍යාපන කටයුතු සම්බන්ධවනුත් අපි ඉදිරි වැඩ පිළිවෙල සාකච්ඡා කරලා ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒකෙදී අර සඳහන් කළා වගේ පෙරපාසලේ ගුරුවරියක් ඒ වගේම එක වසරකට ඉගැන්වීම කටයුතු කරන ගුරුණියක් අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔය එක දෙක වසරවලදී ළමයින් හරියට මොන දැක්ක දෙයක් තමයි පුහුණු ගුරුවරයෝ විද්‍යාපීඨවලින් වගේ එන ගුරුවරයෝ ඉන්න එක දෙක වසර ළමයි තමයි ගොඩාක් මේ ක්‍රියාශීලී ළමයි. සමහර ඉස්කෝලවල එක පාට දැන් උපාධියක් ගත්තා පළියට එක පාට දානවා එකේ පන්තියට. එයාට එයාට උගන්වන්න දැනුම තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් උගන්වන්න අර මේ වගේ විශේෂ හැකියාවක් නැහැ. එතකොට මේ ළමයා එතනින්ම වැටෙනවා. එතකොට ඒ ළමයා අර අනිත් අයට වඩා පිටිපස්ස යනවා. ඒ නිසා ඒක අපිට ගොඩක් අත්දැකීම් තියෙනවා නේද? අපි ඒ ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්නවා. ඒ නිසා ඉතින් හැම පාසලකම ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය සඳහාම පුහුණු කළ ගුරුවරුම යොමු කරනවා නම් තමයි මම හිතන්නේ අධ්‍යාපනය මේ රාජ්‍ය පැත්තෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් අපේ ඔට්ටාසෙත් නේනම් තව පාසල් කීපකින් එහෙම අඩුපාඩු තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අද මේ දැනුම තුලින් ඔබලා සාර්ථකව ඒ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නවට අපි ඉතාම කැමතියි. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න කියන පණිවිඩය කියමින් ඒ වගේම සිප්සතර සිප්සර අධ්‍යාපන ආයතනය සම්බන්ධ වෙලා මීට ඉහතදී අපි අවස්ථා ගණනාවකදී වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කළා මම හිතන්නේ මේ ප්‍රතිඵල තමයි දෙන්නේ මේ අපේ එක වසරේ ළමයින්ට එක වසරේ ළමයි දක්ෂ වෙලා දෙන්නේ මේ පෙර පාසලෙන් හොඳ ගැම්ම يعني ආරම්භය හොඳට දීලා තියෙන නිසා තමයි ඒ නිසා ඒ ගෞරවයක් මම හිතනවා මේ ආයතනයටත් ලැබෙනවා ඒ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අපේ අතපත් වූ මහත්මිය ඇතුළු එතුමියත් සමග සහභාගී ප්‍රේදසනේ මහත්මියටත් මගේ ගෞරවනීය ස්තුති නාස්ත්‍රායි දෙකම කරනවා. ඒ වගේම අපේ සුජාතා සම්භාරයක් ලබා දුන්නා. ඒ වගේම ගුරු මෑණියන් ඉල්ලා සිටින්න තියෙන්නේ එක වසරට අලුතෙන් යම් වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා නම් අපිටත් පොඩි මේ ඒක අවබෝධයක් ලබා දෙනවා නම් හොඳයි. විෂය නිර්දේශයක් වෙනස් වෙනවා නම් හරි මොනාරි හැඩතලයක් හරි අපිට එතකොට ඒක හදාගන්න වෙනස් වෙන කාල සීමාව තුළ අපිට මේ වගේ දවසක හරි මේ දැනුවත් කිරීමක් වෙනවා නම් හොඳයි. මොකද මම නම් අවුරුදු 3ක් විතර මෙහෙට ඇවිල්ලා එක වසරේ ටීචර්ත් එක්ක මේ ගොඩක් දෙනෙක් සම්බන්ධයි. අපිට නම් සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණා තාම. ඒ කියන්නේ ඔබතුමියලා දැනුවත් නේ එතකොට අර එක වසරේ බලාපොරොත්තු වෙන දරුවා කොයි වගේද කියලා වෙනස්කම් වුණොත් දැනට ඔබතුමියගේ ලැබිච්ච දැනුම අපිට ගොඩක් වටිනවා ඒ වුණාට යම් තාක්කාලික අවුරුද්දකින් දෙකකින් හරි බලාපොරොත්තු වෙනසක් වෙනවා නම් අපිටත් ඒ වගේ දැනුවත් වීමක් වෙනවා නම් හොඳයි කියලා මම හිතනවා මොකද අපිත් ඒක දැනුවත් වෙලා අපිත් ඒ පාරට පෙරහුරුවක් ලබා ගන්න ඕන නිසා ඒ වගේම අපිට අත්කම් නිර්මාණ වගේ දෙයක් අලුත් දේවල් මොකද අපි අර කරනවා හැමෝම කරනවත් නැවන් නිර්මාණ එතකොට ගීත දැන් අද කියලා දුන්න ගීත උනත් අලුත් උනත් ළමයා ආසයි රබම් පද උනත් අලුත් උනොත් හැමදේම අලුත් වෙන්න අලුත් වෙන්න ළමයා අර අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන එක වැඩි ඒ නිසා අලුත් දෙයක් හොයාගත්තොත් අපිටත් يعني ඈත වුණාට අපිටත් මේ කුමන හෝ මාර්ගයකින් මේ දේ දැනුම ලබා දෙනවා නම් ඔබ දෙපළට ගොඩාක් පිං මොකද ඔබ දෙපළ ඒ ලබා දෙන දැනුම අපිට වැඩිය අපේ දරුවන්ට තමයි ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ ඒ නිසා මේ අවස්ථාව උදා කර දුන් පල්ලේපොළ ගරු සභාපතිතුමනි ඔබතුමාට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා දරුවන් වෙනුවෙන් මොකද මේ අපි හැමදෙණේම ලබාගත් දැනුම කුංචි දරු පැටියට තමයි යන්නේ දරුපැටියා යම් තාක් කාලේ ලොකු වෙලා මේ අපි දෙන දැනුමේ මොකක් හරි වැඩක් කරා නම් ගුරු මෑණියනි ඔබ දෙපළට සභාපතිතුමනි ඔබට ඒකේ ආශිර්වාදයේ ඒ පින තියෙනවා එතන ඒ එපමණයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ යම් අලුත් වෙනසක් මොකක් හරි වෙනවා නම් අපිට මොනවා අපි පෙරපාසලක් විදිහට අපි අපේ දරුවෝ මෙතෙන්ට ආවන් පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට දරුවෝ මව් කුලෙන් බැහැර වෙලා පළමුවෙන්ම පාලාගන්නේ අපි ළඟට. ඉතින් දරුවන්ව ගොඩක් වෙලාවට අපි කායික මානසික සමාජීය වශයෙන් සංවර්ධනය කිරීම තමයි පිටපාසල් ගුරුවරියන් විදිහට අපේ සිදුවන කාර්යභාරය. අපි පෙර පාසලක් ඇතුළතදී කරන්නේ 3H සංකල්පයට දරුවන්ව මෙහෙවන එක. එතනදී head hand heart කියන 3H සංකල්පයට තමයි දරුවන්ට මුල් තැන දෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට දරුවන්ව පෙර පාසලේදී විධිමත් පාසල් අධ්‍යාපනයට පෙර පෙර පාසලේදී දරුවන්ට ආදරය ඒ වගේම මානුෂීය හැඟීම් පරිසරයට ආදරය කරන්න ඒ වගේ දේවල් තුලින් දරුවන්ව ඉදිරියට මෙහෙවන එක තමයි අපේ තියෙන කාර්යභාරය. දරුවන්ට දෙමාපිය පරිසරයෙන් මිදිලා ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන් තුල තියෙනවා අම්මලා තාත්තලාගේ ගතිගුණ ඒ වගේම ඒ තිබෙන පරිසරය ඒ හැම දෙයක් එක්කම මෙතෙන්ට එන්න විවිධ පරිසරවල වල දරුවන්ව ඉතින් අපි අපේ කාර්යභාරය තමයි අවිධිමත් ලෙස ඒ එන දරුවන්ව නියමාකාරයෙන් නිවිදියට මෙහෙවලා දරුවන් තුල මානුෂීය හැඟීම් වර්ධනය කරන්න එක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම දේ වෙන්නේ මොකද අකුරු ලියන්න ඒ වගේ දේවල් වලට පෙර සූදානමක් සිද්ධ වෙන්නේ මෙතනදී. ගොඩක් වෙලාවට මේ අර දැන් තියෙන වර්තමාන රටාවත් එක්ක දෙමව්පියෝ වශයෙන් මේ ඉල්ලන දේවල්ම සිදු කිරීමක් අපි තුලින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ පළවෙනි දේ තමයි දරුවන්ව පරිසරයට හුරු කිරීම. පාසල් යන්න කලින් මෙතනදී අපි කියලා දෙන දේවල් එක්ක දරුවන් පරිසරයට ගොඩක් වෙලාවට ආදරය කරන්න පෙළඹෙනවා. තියෙන මේ නිර්මාණශීලී හැකියාවන් අපි වැඩි දියුණු කරන්නේ පරිසරයේ තියෙන දේවල් එක්ක. ඉතින් විධිමත් පාසල් අධ්‍යාපනයට සූදානම් වෙන සෑම දරුවෙකුටම පෙර පාසලෙන් ඒ ලැබෙන සේවය මම හිතන විදිහට මහඟු පිටුවහලක් වෙනවා. ඒකෙදී පෙර පාසල් ගුරුවරිය කියන කෙනා ගොඩක් ලොකු සේවයක් කරනවා මේ සමාජයට. දරුවන්ගේ මානසික සංවර්ධනය, ඒ වගේම හසලු හසලු කුසලතා සංවර්ධනය, ඒ හැම දෙයක්ම සිදු කරන්නේ පෙර පාසලේදී. මානසික සංවර්ධනය කියන එක විවිධ පරිසරවලින් එන දරුවන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒකෙදි ගොඩක් ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙන දරුවන් අපිත් එක්ක කතා කරන් පස්සේ අපි ඒවට අනුගත වෙන විදිහ ඒක විවිධාකාරයි. එක එක දරුවගෙන් දරුවට ඒක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ තුලින් ගොඩක්